pag-aralan po sa inyo dati si Mr. once again. So, start your morning with a big smile. So, ngayon naman, ang gagawin natin ay magluluto tayo ng pagkain Pinoy. Walang iba kundi ang homemade menudo. No? So, don't fail to watch. We'll be right back. Yung Ricardo ng ating uh, lulutuin ngayon, menu for today is menudo. So, oh. so kailangan natin ng isang buong uh, ah, sibuyas. Ayan, i slice natin. Bawang, tatlong piraso. Ayan, naka-slice na rin. Tapos tatlong piraso rin ng kalamansi at dahon ng laurel. So, yan yung ating ingredient na ilalagay sa ating baboy at lulutuing menudo. Meron tayong uh, dalawang peraso ng patatas. Ayan. Na naka-slice na rin. Cube style. And then, uh, belt paper, uh, belt yung uh, ceiling pula. Ayan yon Belt paper na. Ayan po siya. Naka-slice na rin. And then, carrots. Ayan. Cube cut din ang gagawin natin. So, yan, pares ang sila para maganda at formal yung dating ng uh, ating uh, ah, do, no? Then lalagyan natin ng atay, no? Atay ng manok ba to, Jo? Ha? Ayan, lalagyan din natin ng uh, ah, one fourth na atay ng baboy. Ay, ba, manok, sorry. Sorry mga ka-OA. Medyo nalilito lang tayo. Ayan. At saka one fourth na baboy. So, yun ang natin ngayon minudo. Yan yung main ingredient natin ha, sa minudo. And then, lalagyan din natin siyempre ng hindi mawala ang ating sponsor na liver spread. Ayan. So, mas maganda siya, mas malasa siya, no? Then, gagamit din tayo ng tomato sauce sa ating minudo. Ayan. So, ayan po ang ating ingredient. No? Then, nakalimutan natin ipakita sa inyo ang maywagang paminda. Siyempre, hindi mawala yung ating, ayan, siyempre, hindi mawala ang lagdadagdag ng sarap, ang ating magic sarap. Baka naman, baka naman, magic. Ayan, ayan po ating mga ingredient sa ating lulutuin ngayong araw na to na menudo. No? Diba? Pinoy Style. Yan, natawag na Pinoy Style by KOA, no? So, step by step, yan, strike natin yan. Yan, preferred muna tayo ng mga ating uh, ilalagay. Panggisa, di ba? Bawang, sibuyas, yan. Then, ayan, after no, mag-isa, saka ilalagay yung uh, ating mga karne, loob, laman loob ng, ba, ng manok na atay. Then baboy. Then carrots. Sire. Yan yung mga ingredients natin. At ang ating pampalasa ha. Dagdag sarap. Siyempre, hindi mawala. Ayan po silang lahat, no? Kompleto na. Prepare lang po natin sandali ang ating kawale. Po tayo ng uh, ah, kawale at nagpahinta rin tayo ng mantika para sa ating pag-isa. Okay, a few minutes habang pinapainit natin. Para mainit. Tulo po natin ang bawang. Hintay lang natin siyang uh, mag-golden brown. Ang sibuyas. Yan. Golden brown na kasi yung bawang, kaya ngayon sibuyas. Konting ano lang, painit sa sibuyas para maluto siya. Ayan. Then, isusunod na natin sa sibuyas ay ang carrots. Ayan. Ay, sorry. Patatas pala. Sorry. Patatas. So, medyo lutuin lang natin siya ng konti para ano, madali kang maluto mamaya. Ayan. Igigisa lang natin siya. Kasama ng sibuyas at bawang. ilalagay na natin ang carrots. Ayan. Okay, medyo uh, pininta natin ng konti. Uh, okay, hinahin natin ang apoy para di masunog. Okay, lalagyan natin yung pinakulang baboy. Ayan, hindi na natin video kanina kasi baka mababa ng oras. Kaya yan, nilagay na natin yung pinako ng uh, baboy. Yan, gigisa na natin kasama doon sa sibuyas, bawang, patatas, at carrots. Yan. Then, susunod na natin, syempre, mabilis maluto. Yung tomato sauce. Ayan, nagdati ng tomato sauce. Okay, tsaka konting tomato, tomato paste, para hindi gano'ng maasim. At tsaka, number one, makulay. Diba? Sabi nila, dapat ang buhay ay makulay gandi sa pagkain. Bakit diba? lang makulay din para mas yummy. Sabi nga ni Johanna na vlog. Ayan, buhusan naman po ang mahiwagang ulan. Parang ayaw tumigil ang ulan, ulan, ulan. Ayan, ang gagawin. Ayan, lagyan ng konting tubig para naman uh, magandang tignan. At magkaroon ng konting sabaw. Ayan. So yung pinagpakuloan doon nilagay para medyo may lasa. Ayan na po ang ulan. Napakalakas ng ulan, no? So, itong mga uh, dape, sabang umuulan ang uh, gawing uh, lutuin. Kapanuli natin a few minutes. Saka natin ilalagay yung ite. Ite ng manok. Okay? Ayan, nilagay na po natin yung uh, patat uh, patatas, yung uh, hotdog, pasas. Ayan, nilagay natin ang pasas at saka yung atay, no? Haluin muna natin bago natin siya. Ayan. Papan ulit, no? So, nilagyan na rin natin siya ng Magic Sarap! Ayan, nilagyan ng Magic Sarap. Okay, para malasa, konting ano, para umilalim yung sarap at ibabaw. Okay. Nakita nyo yung hot dog at saka ano? atay. Mamaya-maya konti lang. So, ilang minuto lang para maluto ng gusto yung ating uh, gulay na huling nilagay at ang atay. Okay? Thank you again. So, mamaya ang final judgment, no? Para tuluyan natin tikman. Okay, ito na po ang final. So, naluto na po yung ating minudo. So, titingnan natin ngayon, mga ka-OAO. Once again. Okay? Tignan natin. Tignan natin dito sa kanyang atay. Mmm, ang sarap. Talagang lutong Pinoy, magugustuhan mo. Try mo this. Kung hindi pa naka-subscribe, like, and share this video. More food to come. Alamin mo si Mr. Once again, kahit ano pwede. Mmm. Thank you very much. See you again for my next video.